फाइनल्ली अहिले चाहिँ खाजोको पार्कमा आएको छौँ है यहाँ चाहिँ भयङ्कर ठुलो छ तर <laughs> एक्ज्याक्टली यहाँ चाहिँ के छ कसो छ भन्ने केही थाहा छैन अब यहाँ घुमफिर गरौँ दाइबाबुसँग भाउसँग भाउसँग आएको भएर होइन यहाँ चाहिँ आफ्नो घरदेखि सामान ल्याएर पुरै यो त बजारै रहेछ क्या यार यहाँ त माथि जाऊँ न साने जाने कता जानुभयो जानुभयो नभनिकन जानुभएको छ कि यो त घरको आफ्नो सामानमा फाल्ने सामानहरू रहेछ कि त्यस्तै ल र यहाँ चाहिँ एउटा के देखियो भने मान्छेहरू गाडी भुरिभुरी आफ्नो पुरानो सामानहरू ल्याएर चाहिँ बिक्री गरिरहेका छन् होइन यहाँ चाहिँ अब त्यस्तो देखियो बिच्चा बोलेर यसले चाहिँ जहिले पनि डिस्टर्ब गर्छ गाली खाने बाटो यसले र हाम्रो डुल्लै चाहिँ खोज्दैछौँ कहाँनिर हो कहाँनिर हो भन्ने भइरहेको छ र जाउँ अब जता घुम्न आएको सरहरू र घुमौँ होइन यहाँ चाहिँ अब जुत्ताहरू बिक्री छ है सानो सानो केही हुन्न तिन सय रुपियाँ अरे त्यो जुत्तालाई सानो त्यो जुत्तालाई पाँच सय रुपियाँ तिन सय रुपियाँ सय रुपियाँको सामान अरे

सुन ए घन्टीमा भोट हाल्नु र अनौठो लाग्यो है नेपाली बजार जस्तो छ पुरै डलहरू कस्तो एक्सपेन्सिभ हुन्छ नि यो डलहरू वान पिस परेन तँलाई कहाँ मन पर्दैन नि भाँडाकुँडाहरू के फाइदा हुन्छ होला है रमाइलोको लागि होला है यो राखेँ होइन र के हो मैले चाहिँ पाइनँ त्यो मलाई ट्वेन्टीलाई एक सय राम्रो राम्रो सेलिब्रेटीहरू छन् एउटा डाँडोले यस्तरी गरेर हाल्यो भने पचास रुपियाँ यो त आफ्नो घरमा थुप्रेको चिजहरू बेच्यो हो क्या ऊ निबुले त्यत्रो महँगो हालेर पुरेको अडतिस सयमा रुपियाँ हो मैले यति धेरै सामान किन्छ नि त घरको त्यही होला उता त छैन आइज यता हामी चाहिँ हेरेको हेरै भयौँ हो यहाँ चाहिँ अचम्मै नेपाली बजार जस्तो होइन हेर्दा नि दङ्ग परेर आएको छ बुकहरू चाहियो नि बुकहरू पनि छ हाट बजार लगाइरहेको छ है हाट बजार अहिले चाहिँ हाट बजार लगाइरहेको छ है गोल्डन विक त हो नि अहिले गोल्डेन विकमा त्यस्तै हो जापानिज प्रडक्टहरू त्यो भयो त्यो के हो है घरमा धेरै भएर बेच्यो हो कि जस्तो पनि तल बदलो गर्ने आमा क्या दायाँ बनाएको यार बियरहरूको क्यान छ है बियरहरूको क्यान छ है अब बनाउँदा टिभी सिभीहरू पनि रहेछ नि त बिक्रीमा सानो जापानमा हेर्नुहोस् तपाईँले प्रत्यक्ष देख्नुहुन्छ हाम्रो जस्तो नेपालमा मार्केट देख्नुहुन्छ ल हेर्नुहोस् बियरको क्यान बियरको क्यानबाट यस्तो बन्छ कस्तो महिनातिर जापानको मान्छेहरू खाए पनि यस्तो फोनमा सदुपयोग गरेर हेर्छ はい車車じゃないマグネットメモスタンド200円できない車これちょっとルじゃないこういうこと、うん、こうやってメモはいよはいありがとうはいありがとうビロルエタってねなるほどこれ1個50円 おしいおしいだったらもうちょっと大丈夫お金あげる私何でも大丈夫えっと一番高いのは一番はあげれないよもうどこでやろういやああいいとこだからいっぱいあげるいくでよいくだから大丈夫私も買いますはい、あなたあげるね俺自分で自分のお金だよ俺奥さんだから大丈夫。う様って一個でいいの一個でそう あちこち置けるよあこっちに置ける、うん、大丈夫あいよमलाई ओतोनो टोकियो आरो टोके कतिमा किने 50 टोके 50 रुपैयाँ हैन टोकियो नै वाच कोनोमी ताइरे सिरो आरो ओतो टोकियो है कति हो कोन खान्दिने खावाने हो यसलाई कति के यो गाडी कति पापा लिनु आएको त पापा लिनु त के हो पापालाई भन्नु

Put na na yan, eh. Na na yan. Pakain natin eh. No, no, no. No, no, no. 本当は千五百円だけど、ユアベリジェントマン。ジェントルマン。奥さん、奥さん、奥さんのためにも。奥さんのためにもっと高い。ダメだよね。もっと高い。子供のためにどうする。ユアワイフベリチャーミンおお、いい、スピーキンボールベリースティープ。セブンハンドって。おお、それとも。セブンタウンなんて。セブンタウン。タウあれだ。

頑張ってください、ジャーナリストさん。はい、すみません、ありがとうございます。Это все ले रहा है ना के अरे ल तरुणीहरू पनि रहेछन् है साँच्चीको कति धेरै चामलहरू रहेछन् है हजुर गाडीमा राख्नु मलाई यहाँ खोल्टीमा छ खासै यसरी ए यो लोगोहरू हेर्दाखेरि त सब चाइनाबाट आएको पो रहेछ त यो लोगो मैले चाइनिज उसमा पो देखेँ त वेबसाइटहरूमा यो चामलहरूले त यो त पनि खाइसक्यो रहेछ र हामी दोस्रो वेतिर जाँदैछौँ है यतापट्टि के छ भन्ने कुरो Nereye? कुकुरहरू जसो उमे कुकुर इच्छमा कुकुर कुकुर छ नि त्यहाँ प्यारो पनि रहेछ त निम्बु प्यारो

全部500円いっぱい買ったらもっと割引します新品です全部新しい竜でも500円アンテル分あれでねュー500円コストラムバイ500円もやるわブリ Nothing m 500円500円男何センチ何センチ40セ

千五百円キマレンい。キマレン1 5 0円結構いいやつテマレンないなんとかコーを立てるかな。かなうんちゃこのシェルマトルで26.5。うん、俺入れない。入れない。メポチさんだ。あと他全部五百円ですね。今のはどどこのものこれ中国？ そう、中国。どこの方ですか中国。日本。でも安いですよ。うん、そうそうそう、安い。だいぶ一点。リーシン円。それも500円 ?500 円。

भित्र गाडीको बेरिङ जस्तो क्या विल जस्तो क्या तर उगएको नै यसको पुरै उगेकै ना पुरा उगेको पुरामा उगेको このこの3つはちょっとこれは多分電池がないですけど。これは。いや、リクディノラ。

अ ह ि ल अचम्म लगाइरहेको छ होइन पाँच सय रुपियाँमा これをありますよもちろんお兄さんどこからですかえっと日本の日本でですかじゃあ国あ国ってネパールですよね中国の下 おいいですね अनएक्सपेक्ट पर्स चाहिँ है पाँच सय रुपियाँमा खोल्न खोल्न एकचोटि ठुलो भए पनि त्यो केटीले बोक्ने जस्तो म बोक्छु होला त झुलाउन मिल्ने खालको भयो अझै राम्रो हुन्छ पार्टीमा कसम चाहिँ पाँच सय रुपियाँमा कसैले पताउँछ होला यो पर्स नभने पाँच सय रुपियाँमा यार दामी के के पाएको भन्छ यसलाई दाइ हानासाकी कोइन हानासाकी कोइनमा चाहिँ यो बजार लागेको छ हाट बजार हाट बजार यस्तो छ पहाडीपट्टि देख्न

लेदर होता था एरान कलर これね、これ。男性男。これ、これで三百円。三百円。これ。ふう、ふう、三ンセルティンセルブ。男、男もできる。ちも大丈夫。大丈夫。ここは多分女用だから。あげてもいいんですよね。うん、あげても大丈夫。いいよ、いいよ。 다꽃 잡으러 전문가. लेदर वाली हुई ना क्या इचकवा को है कहना कि नहीं चकवा लोग तक नहीं अरे यार नो बन तीन सौ रुपये लाए तो दाम दो इटा लगा रहा है रे रुपये के यार तो दाग लाई भैया कोई अंडी सॉस कंपनी को तो हम हाय फुले लगाओ तो 確認しますね持ってくるダメねいい車乗ってるねいやそんないい車、もういい車だよ乗ってないですよそれそれが売り上げか五百円古いですよ古いこれでも大丈夫ね五六年前の車だから家族 <laughs> だったらもうそうそう Este gran, लामिलान uh-huh, uh-huh. uh, <laughs> के त्यहाँ एउटा हेर्नु तपाईँको साइजको लागि ल हेर्नु दादा これもこれ多分大きいなल ठिक छ दाजु कडा लगाएर न अब हिँड्ने ल दाइ हेर्नु हेर्नु हेर्नु म तपाईँलाई नि लिएँ पुरमा हुन दिइसकेको यो अर्थ के भयो के ल यो भ्लग बनाउन गएको यो समात्ने मान्छे कतिलो परेन यसो दिँदाखेरि पनि अहिले तिन सय रुपियाँमा खाजाको दाइ हेर्नु हेर्नु छिटो एउटा यो ब्लगमा देखाउनु भएको लगाएर तिन सय रुपियाँको के भयो त कति विद्युत गरेको होला देखाउनै नहुने हो त ल पैसा हाल्दा त्यहाँ अनलाइनबाट चाहिँ हेर्ने हो भने चाहिँ यसलाई पनि दुई तिन सयमा त ठटाइन्थ्यो होला

ल भाउजू ल पैसा कति अरे रुपियाँ रुपियाँ अरे ल ल ल ल रुपियाँ छ सय ल यो पैसा होइन ऊ दिँदैछ है ल गाडीमा राखेर यो त लास्ट पोल्दो रहेछ रे ओडा पोल्नु फाइनल्ली गोब्रोबाट चाहिँ मेरो मेमोरी ah, फुल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ होइन ब्याट्री ब्याकअप भए तापनि र फेरि यहाँबाट त्यस्तै त्यस्तै हो कि हो र अहिले मोबाइलबाट चाहिँ भ्लग बनाउन गइरहेको छु होइन ल केटीहरूको लागि त ओडा ओडा कपडा निस्किरहेको छ र तिमीलाई पनि मनपर्ने पो र मेरो यहाँ ब्लग बनाउने गोबर चाहिँ यहाँ छ होइन चाहिँ सकिसकेको कारणले गर्दाखेरि

हामीले बोल्यो तिनीहरूलाई एनिमेसन सबैको सय रुपियाँ गरेर ल सय रुपियाँको पसल ल कपडा पनि सय रुपियाँमा के आउँछ भने छ सामान राखेँ केटाहरूको लागि छैन अरे केटीहरूको लागि मात्र अरे है ちょっとそうかもねもっと上の人の僕たちのお母さんが着てた服だからちょっと若い若いもんねごめんね二人若いだからすごい बुढाबुढीको लागि मात्र बन्द भएर एकदम दिएँ क्या सस्तो आउनु पर्ने ठाउँ रहेछ कहिले उदय ऊ सिमा ऊ त्यो जर्सी दाई निबोको ब्याग पाँच सय हो त्यो नि तिन हजार लिगे भयो त दाइ पचास हजारमा किन्नु भन्दा त त्यो जिन्सको हेर्न जिन्सको आउटर で見えるけど。これはもうないそうなんですよ。これでまた。れで。一個だけ？同じものない？それね、一個だけだな。あとあれなんか。 ったかなカーでしょ丸丸はある丸が丸が丸だ丸だこれで全部 के हो त्यो हेर्नु त भित्र हो त त्यो लियो भयो त राम्रो रहेछ त अहिले त्यो पाउन गाह्रो छ पेन्सिलहरू राख्ने लेखिदिइराख्यो हुन्छ कस्तो राम्रो छ त हेर्नु

खा खाजोको हराज पार्क भन्ने ठाउँ हो म चाहिँ अब अहिलेसम्म आएको थिएन होइन यहाँ चाहिँ आज अब हान्नीमा आउँदाखेरि चाहिँ दाई भाउसँग के रहेछ भनेर हेर्दा त यहाँ एकदम रमाइलो रहेछ सामानहरू लास्टै सस्तो सस्तो पाइने अब मान्छेहरूले चाहिँ कहाँ ल्याएको के हो कस्तो थाहा होइन नयाँ चाहिँ फेरि कपडा होइन अब थाहा होला तपाईँहरूलाई जा जापानमा चाहिँ म्याक्सिमम् चाइनिज प्रोडक्टहरू छ र चाइनाको प्रोडक्ट बिना त जापान चल चल्नै सक्दैन भने जस्तो होइन यहाँ चाहिँ त्यति धेरै चाइनिज प्रोडक्टहरू है सस्तो सस्तो आइटमहरू के कपडाहरूदेखि दुई सयदेखि तिन सय चार सय पाँच सयमा त यस्तो दामी दामी पाउँछ है अब तपाईँले त्यो बच्चाहरूको ब्याग देख्नुभयो होला होइन त्यहाँ बच्चाको ब्यागलाई भने पर्छ लगभग बिस तिस हजार तर तिन हजारमा चाहिँ पाइएको छ होइन झ्यातो सेयर गरे अचम्मै छ यार अचम्मै क्या अचम्मै म छक्क परेर आएको छु है कसम चाहिँ यार देख्न सक्नुहुन्छ है बजार लागिरहेछ कि यहाँ नेपालको हाट बजारभन्दा कम छैन मान्छेहरू आफ्नो आफ्नो मन पराएको चिजहरू इच्छाको इच्छाको रूपले लेखिरहेका छन् होइन पेन्सिलहरू पनि त्यस्तै छ भाउजू कस्तो लागिरहेको छ त गर्मी लागेको छ ए ऊ त्यो ऊ त्यो ज्याकेट चाहिँ मेरो बुढीलाई लिइदिनु पर्छ क्या उहाँको सोरेवा इक्रो यसको है आ नि त いくらですかまだまだまだまだ買ってないよ上下で2000円ですねあ2000円ですか、はい、どうやだサイズサイズ高い女男どっちも大丈夫レディースレディース、はい、तँलाई हुन्छ मन

त्यहाँ बजार सँगसँगै के हो यो यो के हो चार <laughs> त्यो छिटो निकाल के तेरो मोबाइल अनि खाजोको खा खाजोको हानासाकी पार्क गरे र यहाँ चाहिँ अहिले हामी आइसकेका छौँ र यहाँ भित्र पस्ने क्रममा छ मलाई यो भ्लग बनाइराखेला बिचमा यो गर त्यो नगर चाहिँ नभन देखिन्छ त मेरो भिडियो तिम्रो नबनाएर यता यता